Прийди до мене, милий Ісусе, а я на муки тебе не дам, я пригорнуся до твого серця і поцілую. серця і поцілую твоїх п'ятам. Прийди до мене, милий Ісусе, тебе я терням, більш не зраню. святі ноги, їх посту. Христом, візьму хрестяшки на свої плечі і на голоту понесу сам. Прийди болить ран, не дам зранити, помилуй, Боже, твоїх молючих, святих п'ять ран. Прийди до мене, милий Ісусе, бо ти мій дом. Отець і пан, а я не зраджу тебе, як юда, я буду вірити. Вовчи напитись, тобі не дам, я поламаю всі острі списи, котрі на тебе ворог наслав, я поламаю всі. Божі списи, котрі на тебе ворог наслав. Прийди до мене, милий плакати серцю твому не дам тебе заслав. світа, за тебе, Христе, життя віддам, тебе заслоню, від злоби світа, за тебе, Христе, життя віддам. тебе не дам, я пригорнуся до твого серця і поцілую твоїх п'ять ран. я пригорнуся